Me quiere ver, ando en mi Mercedes Benz. Me fumo todo el meter, ya no me venga a joder. Me quiere ver. Ando en mi Mercedes Benz Me fumo todo el DMT Ya no me venga a joder Perdiste todo tu poder, mujer, Ya no soy el mismo de yeah. ayer yo Andamos sobre los y billetes Contigo me transformó en Lucifer, Brillamos más que antes somos maleantes ¿Tú crees? Salimos de todas las calles Esa home me dice yes, yeah Y le digo ven, ven, ven Ella sola se quita el sostén, el sostén. Termino yo en el Porque tengo todo el poder Fumando hasta el amanecer Nunca nos verán caer Nosotros somos la ley